Пургеч Шерекан Тенгле, Сагада Йолнатова, да мене Женя Алгасов. Мета Ачална Лоштенгр Солашта, да Ханала Штолна Елизавета Черноводока, правильно? түрк етшін отчество мышкасы анатольевна дока теда мәлне тагача анжыкталиш э, э, кыце эшталтеш коракмар качкош сек э, керел цилястольвелне ти качкош лишашлыкылыш маналтеш кравец Э, малысын сен иштеп алты иштей коровица изишим алына кезип келесе ал да коровицам иштет олон паянрак бележе соснагытсен межи марла эдемже марын эдемлеже иштет шарқын шаркын сек тотлы сендин доно ме тагачы иштене шаркытсен мом пиштет пайгыз паснажы пайгытсен пасна кызытше рушла манмала начинкажы шерәшіжі мәннен тен тағачы шол шерәш шӓдӓнгӹ шӓрӓш дә шол шӓрӓшӹм кӹзӹт у овуца донжы уже пошонам пиштӓтӓт, рисӹм пиштӓт, а мӓ ӹштенӓ тошты годшыла ок. А нӱнчӹкшӹм, нӱнчӹкшӹм? Нӱнчӹкшӹм ӹштенӓ, дрожжевойым. лаша Шапы, лашаш, шош лаша тон ӹштенӓ тагачы. Охра лижӹ. Кыдыжы пиш яратат лавролистӓн, мӹньӹ лавролистӓн шкежам яратат, лавролистӹм ам пиште Яче кравецем петерлашна теш кодовляжы кавштадовна. Кап штадон обязательно петәришін дәләліне тағачы кама кажмар толтымына жманжықтене. Шындәләлік петәри күндәлге, в- чтобы жиылы пайжы күжі, векежі пиштет капштәлі штәшім, левәкежәт пиштет, векежәт пиштет, левәл жын жиылы, вельвәл жәттен жиылы, кошкенін жышыт, пиш пошкады яжо кыравец лижі. Аня первиж манут киндежем весишем штеталын, ширгинен. Ширгинде доны штеталын. Теве ӱмшышкет оренже доно. Изиш ӱпелякшемат кодат, тыды донжы шергиндым ыштат ылын. Вот техень гыцын окече ыштат ылын, каравитшымат. А меже вот тагат ыштена, шапы дон. Оренже малын шара келесе Оренже, ӱмшышкет теве молнамече теве техень, ане техень кыце маналтешынде. Орен пачкы, тыды доно шар мамштешындетат. Кыды кодеш самой ӱжым лыктыт, А само и каде одиш ти патолжигаци да вече ман мала чагал, оти само орен, оти орен алеш, орен ман алтеш. Вот теде доно стрепејатален, теде доно когон Ведем ак юктелын, ми че сага ненгияталын, машкат еве, шудашты мешкет моло, алыкышкат ненгияталын. Стрепеет, шуен мола култеп, алын, юрел. Так, анде те ашки дариште, ташки далеш, а мене, я журакан кажем, манан снимаешь, не Молнам жок, дроживлә жук кенәлә шылын, шапым шкештә тылын. Сыра ругыцын петәри жок, а вара и- изиш кода тылын, комжым, теве ти тестыжым манмыла. Тестыжым кодат, угыцын ырвалыт, вара шынзыктәтедім тенгеок шуэ шылын. Дрожия так келелын. Кызыт вет лапкашты дроживлә улы седын доно, легче дрожим іштәш. А мал гушта да савыц. А савыцке цыпасна, нигнамат ак э, стрәпәйіп марын едемле, когон итерәблә. Чтобы юпенже попазы сакой тебе мусор Седін доно сауытсым яштатылын. Эчедірамәшін кидішті марлан кенгене шәргәшли шәшлі кылын. Шәргәшкі пасына ак нүштіле пылын. Ошкалы матак шыпшыле пылын шәргәшкі пасына. Вот техене мемнен. Халық шая, не? И поколение поколение манмала. Сок елесен меніп, что всегда драмеші шәргәш кидіштілі шашлык. Маны эче худа теста аклилын, э, кыте маны тенгелен шайыштыныт, ане акузы, да, тиде, тиде вет как драмешін эче оберек алыш. Вот седендон тенгелен. Шайса, шайса, Теве ведем оптине. Маляр гадым пиштина. ик литр мене пиштим. Эче вет И кравеса. И кравецлә ник литеракел, эти страпаялә бит машоным. Селмә гиндем иштәләлә молу. Санзал. Тот теше, не? Санзал тоже. Окей. Ице вештешен. И мам пиштем тевеш. Я жон шуже. Песоком. Дорожим, дорушла пиштем дорожим. Тоже все, уже то месяц мы. И кормаш ма. И куколач кормушок окей. Агыл, агыл, торвал мамышты. И түнім пиштене. Петәрик. Тажаса алда сабай. Шайса да изи. Ик. Ик савалам кызыт. Пиштелелем. И, ик чай, э, столовый. Когум. шол энгежи а не подраталаш келеш шолап ал кежи Эге шара шол эмкеш лашашым обязательно шактышындаш келеш тынам веле пиш пошкыды кинде лиеш шакташ ситагат шакташ келеш Тя мусор гӹцӹнӓт Лашаш, кынам киит гӹцӹн киндӹ прилипаяш цӓрнӓ, тӹшке век изиш пингӹдӹрӓкӹм укштен шӹнденӓ. Эче кодга штатыш пай пиштет. Цевен. Цӹвӹнжӹ, ане, цӹвӹжӹн кукшарак лиэш. Дӓ, м, кыце перви жалты бет қылған жоқ сасына апай малты сені шарық мұқашатын шарық бет деді вот жывачка шичелиш пиш кынам ичи комбо бля моло шелім шынды делыт а качмыш оеш всегда качкынып шарық пайым мемнен казанский казанский престольный напиш ямдалина каравицкы спасна аклик шыжы праздникет кәңгеже митчебет кравицлям атышты. Ярсаша такли. Седендон, со. А камакаштыжы варам, яршынды шашлык ойш. Камакаштыжы вады якте, ирок вет камакамортет, вадеш кынам погынет, тилян иквәреш качкыны. Духовкешыжы тиля тенге оконешны, но духовкыштыжы кірпіц, текен тот шаклидама. Теве, шындет камак духовкеш шерешым допустим. Тыште вет техень ак лий, сойтокат. Тиде прее шинзеш. Техень. Не пиш техень яжо лиеш. Че әлі тихен мол бәлі марла качкашын киресендер да Ну, марла качкашыжым. Обязательно штәт олына варцы белән тебе шергиндем теңгеок. Штәт олын пиш яратен әмәннән туаткалым бит штәт. Тури туаткалым. Тәдем ве тоже хоть кышкынанге. кышкы нӓнге. Кӹзӹтӓт шоен-шоенжы ӹштӓлӓлнӓ йӓрсӹм семӹньжӹ. Но праздникеш обязательно ӹштӓт ылын, тоже туаткалвлӓм уло. Эче шукым ӹштӓт гӹнь, вӹлӓн-вӹлӓн опти шӹндӓт кымыт, нӹлӹт, моло. Мӹнят шӹндӓримӓвӓм со тенге ӹштӓ ыльы. Вот тестым цецаш мӓмнӓн уж- уже скоро йӓмдӹ лиэш. Кидыш как пиш. Кидӹшкӹ уже ак пиж, чтобы тем изиш тебе кинде ценелен гулташ тиде йори улы шкемен именно кинде кочылтмы кезе пичкен шуачын жили лишашлык нешке Ти хранете жын бит, сек шерекер каналдан ашты Ане, мұры атулыш. тетет тәттәт перве, тидалыш бәнен каравец, сек. Теман мұла. Сек тотлы велет ағыл. овут сасемен, сек шергәккән качкыр, сек охына вләләнә тіштә тұлын. Кізіті тегі, хоть ешкарлаш хоть кышқы кет, нәмнәнім уже лочат кыравецім, пелет, қоғын тотлыманыт. Томешін зіні таха. Печили, ну, я же там к нам же попал. Маты не нравится, но сами рожаются. Пирог с костями надо. Костям ежи. Уяр пиштет пайжа. Или охорон пиштет. Мӹньжӹ шкежӹ, ну, всегда ведь ӹштӓт ылын такты чистый пай гӹцӹн, ирсӓ пай. Ирсӓ пай. А лужым мало. А лужым опташ тӹнгӓлӹнӹт кӹзӹт у, у поколени опташ тӹнгӓлӹнӹт. Качкат каравицӹм парням вел налал колтет ылын. А кӹзӹт <laughs> изиш шӹлӓлӓлмӹлӓ тенге ак кел. Каравец лишӓшлык чистый пай. Вотенгелен. Так, ти не изи шуташ. Аня тоже может кай потом по. Ну вет, кто там по пайлемисті вели. Дедім, ол намат айырын әліт. Мені кізітәт айырын әлем. Дебе, салат біләләнәт, ма біләләнәт, тез депайым бет шол тешін дейді. Анде, үнжі кошқы тесті. Өкежі. Ӹкӹжӹ? А, не. кузаш тӹнгӓлеш, тидӹвлӓм цилӓ ӹштӹл нӓлмӹлӓ кошкеш шӹнзеш. Вот, шӹнденӓ цецаш, кузаш. Тидӹ маняркы кузалеш. Цӓшӓк пелӓкӹштӹ кузен киӓ. Тестына теве кузен кеш, Маняр эртеш? кок цӓш шо, Коксашты кузал. Ане, теве тесна кузен, ямдыли шӹнденӓ кыра вецлӓннӓжӹ. О, хырам пӹчкеде шӹнденӓ цецаш. Когон бӹцкӹш кавашта. Теве яжо, кынам бӹцкӹш. Маняр охражым тистер. Кок, ко- ну, кӱ ярата ухраракым, кӱ ярата. Ну, на вкус манмыла. Міне яратим охраном, хоть мам яратим охраном. Каждый хозяйка ведь шке статян іште. Тывылын пішке дейшіндем. үштім шалтыран колмен тоже это кармары они кол блошка кол кагыл де пиш открытый имштәстен келін пачмаманмы білбәл акыште білбәлін теби лапка толы ешкенят бажалаш амылнан жүстәтылын лач лачка ла кагылы мук Ухражым кыдыжы. Жарешіндәт мо. Кізі тшы тотларак лижыманын дама. А тенге же, мунам жак жарей полын. А ты вечер кесаш нам ставит э, тест, шанда же, А, тесты а не. Тесты же, ыштен пекарымеке же. Яжон ыштелшіндәт. Олын. Акмышей полын. Кукшы лашаш тону. Петерин шындәт ирелишінзеш. Дә камака лошты ылым всегда платя ты платяшка пыртеншіндәт итерен яжон левитшіндәт ире савыцтоны паракынжы пупазы седерашкам ол нигнамат акяры Эчеже тебет эхене может языческий может ма кынам седераш молшындәләлеткене обязательно марын ялаштоно плошкам шиншіндәт ылын худанжы пырыманын вот эти техене уцам мене шоңгы папагыцын колынамыл колынырышты ілімем годым ок Ошкала теве ярыктыжы манын, марын ялаштон шишіндәт алын. Вот, ялаштон. Мужской ялаштон. Шишіндәт алын. Нүнчікім ағы оқыр, мам. Оқыр плошкам, ани. Ну вот, әнде тінгәліне. Воздухым теве. Балте шуйне. Тидӹм лашаш доно севӓлӓлнӓ, чтобы итӹр вандышкынжы. Ынжы пиж. Итер пан пандус тиде лыш. Рушлар скалкы, марланжы А, не. итӹр ванды. Сәбәркә жаккали. Акпәлип, акпәлип шукынок. Кӹзӹт вет тетянӓвлӓжӹмӓт осовын техенвлӓшкӹжӹ. Тында шукын. А не, садикышкӹнӓ теве, кеетӓт уже тетянӓвлӓжӹ пиш шайыштыт рушла. Солашкы лӓктӓт, марла шая ак шакты уже. енді анау интернет істеймін аралашайсың кете алайын дәтеви ямак племет анжыктат татвит. попатылын камакалы вәлім молу оптатылын тышкы вет пум йотвашиш вескечеш кугунат пет пужат укелын кошкен кежі варешеш оптешіндәт ылын сезінді оны юшка манна юшка юшкажым пачыт самой кыды чучешиндет марла марла тецашкама кажым ол тем анжыктем кыцем аман алтеш тидым тетя сад пляштат школ пляштат тымдаш келеш селмен әмінде нүртәләлна үтінудон тенге китон молнамжы акы чепылы пандоно пандоно Компо пандон кыжгерек поным мажынымат яра теренде шарал биштене селмәш Шошы рәшім ӹнде пиштенӓ, изиш нӧртӓлӓлӹнӓм. Нӧртӓлӓлӓш келеш. Имитация шолтат. Шолшы вӹлӹ шоптал шӹндӹшӹм. Шолсырын упал. И все, шӹнзӹктӓлӹм изиш. Маняр иктӓш не Ну, вӹц минут шӹнзӹктӓлӹм веле шукалы. Кӱгӹ не. Аха, күнге. Вара бӹлӹм йӧрӓл шуат. Вӹдшым йӧрӓл шумыла. Тевеш. Кызыт же лапкалашты бажалат пошонан. Пошонан. Ме жет манамыш. Тот лагыл пошона дунани. Тады рисым пиштет. Охра. Пешком шергеш лапкалашты мо коралсан жет. Седе пайжы вет шерге. Тебе жоқ. Ой, шу, больше рак, как Вот он самый ответственный момент, поим оптине шарықбай шарықбай теңгечеге шишкилмин теңгече жокагыл изиш тебе изиш тоже шишкилмышташ келеш а то ман пошан ол пайжым акмыш деп ну эчеже урдаш келеш мәже отдельно урдем тегем пошанын жылиманым давид Тӹдӹжым мажым шӹжым уже шӹшкӹл шуэт. Техень пышан агыл, тӱнӹ кашывлӓ пышан агылет. Вот пыртатат, кынам ломбазеш, тӹдӹм уже ма шӹшкӹлӓш цацат. Ур, ане, урды шашлыквлӓэтшӹм кодат, а шӹшкӹлшӹм уже пӓлет, вет ма кыдым шӹшкӹлӓт, кыдым ма, кыдыр теве гуляйын шоктыделыт. А тенгеш маняр рода тики, куш кушкынгежа. Мӹньжӹ, яжо сорт пиш когон мӹньжӹн Романовский статян, тӹдӹжӹ мӹньжӹ уже кымшы и урдем. Тене кымытым ӹштен, шкежӓт шукым урдем ӹньӹ. Тене ылын кӓндӓкшӹн ылыныт, патяхӓлӓжӹ лум. Ками кушташ келеш, вара вес шӹшкӹлет. Ого, тӓгӓжӹм улы, шӹжӹ-шӹжӹм уже, кӓнгӹжӹм улы вет уже качмы шуэш, шӹшкӹлмӹлӓ. Пел йӓшлӓмӓт когорак лин колтат Цицаш білвел, мажым штешіндені. Левеші. Ане. Пелериш айошқа и... Пелериш айошқа окнештені, деді мемнен. Дворик дәші? Ане, дворик мемнен ведь. Мен жарылы тайым. Рушын поселенішті манмала, Троицкий посадышты, пележі беттішті, ұлыт рушын, пележі марын. Седін дону, іштәш вәрештеш руш качқышымат, марын качқышымат. Қазір клубышты қашалайда бұлғаты да клубыш. Ане, ақсай клубыштар ұта еміне. А Халық каштеш көзі? Халық пиш каштеш. Мадеш кустымасыз? Мемнен пиш. Вечер добрый встречамыш тіне. Вечер, вечера отдыха влем. Тышты, штіне капустник влем пиш яратат. Почти каждый ярняну, кане. Со пятница еды. Штіне. Мам, погынымашты мырым мырене мадына тумаене анзыкыла кышкеш мам иштеш вот Ле левяшым ыштешин дейне а утыжым мен теге тидыжым печке шуем тенгелен утыжым элен ал кел тидыжым сәрәшіндәш лешіл тенге векизиш веле а менже тидыжым инде пеледыш татян едім іштем седін дон теңге ок эчи берет вот тыбыртыш батка Сега ще лещешаме, ще ще дине. Лещеш влем и Тебе мана волошкам бит молнам. Любой праздник еш мана волошкам шындат. Пшона волошкам. Кол кагылым, кол жер коим шендет ылын, Георгий, кол волошкам аналтеш ылын. Пришлем. Пришлем обязательно, жаркоим шиндет. Сосна ялдуно, оштет Сосна ялдуно, Ну, луан рак лиже, тотан. Тотан пай лиешь всегда, луан рак кетсен. А не? Потому что ты качка толын А не? если а күн Попавля моло толыт, делерек ләшкәміштә тылын, кудеш, падеш, цацыныт, И качканы цилени. качканыт, ик плошка гыцын. Мече марлан том кен ге ген эче шука, конечно, кымлыки вел эртен, но уже тенем качкана ле эче уже агыл, ик плошка гыцын. Пошка махен пун или шунук шун. Агыл, шун агыл уже ле, эмалированный, ага, жаркой же моло утятница кыз маналтеш. Техен кого плошка иш, има ишінде тәтәтеш. Ташицын ук качмалалі. А вот Шун, а не ик вәреш качкаш. Тенем веле семня крепкий лиеш маны тылын, ик плошка гыц качмы. Саха, тебе тенге жаман үшәңгі лежат но сол ашты алык но сол ашты иктен эл сатылы но сол ашты елда решта алык мавле бөтен заялы вәлні когонырдон когоны малошты но сол алошты бушлажы бежи эй яктерлә вот яктерләдон когон кого сатляныштен не красов софроний Вот тогда, бля, тоже телен. Ну, улы, конечно, но уже тихенягу. Тихенягу. Вот и все. Нәрәйін шындышны. Анде а тидім, леш, мұны, сары дону, білетсін жы, чтоб румяны лежік шарешіндер. Не, мұхан секе жукавы жы. Маған кагылым яратына ромы тури кагылым. дедим рой шындет. Тышкі шел лаштык ләм пиштет. Кадыжы фаршым пиштет. Ну, мәсу рубкаға чколтымы паечым. А вушет ыштәтылын шелім. Изи тагыдан штешіндет. Тәдіж пиш тотлы тотым пуатты дейчі вет. Варажы шарәнен ке. Куын тотлы лиешылын. шол шарашым пиштатал нане. Обязательно. Икцяшышты күндәл емекіжі. Левекежет, люктәлін изиш, кавштан пиштене. Векежет, кавштан пиштене. Әліштәшім, ане. Кавшта әліштәшім. Чучешін дейне. Эчі велетсін жы. Плошкам тевет ехен размерәніму, плошкам левет шынды. Инжи кошкенге вет, а то вет тоже кошкенге, әліштәш етші. Вот ехене. Какие-то лыжки? тебе... Марка мака не? А, не. Камакам пачана, вьюшкам. Хити. Ти дали вьюшка, не? Ти дали вьюшка. Кошицин лекте шикш. А ти масаж малыш? А ти дали? Ти ще сельме. Камака сельме. Шокшим питереш. Шокшим питерешен дитвит. Ани. Тиви. а тірдеолар істедім теве тиді шоқшыжы інжілек манын тиді сендон кыстана пишті кізіп жуо олтам годым нәләш келеш а то шик штиләп өртішкі кия тиді мінгер чучышын дейіне шикшын жылек кама кам уже пу емділен. вадешок ямдален кошкешінзін каргыждон пиштет каргыждон очалдата Деви каргыж. Куги каргыж. Я кен. Теве левеке пиштине. камакай сөз бе? Седі, седі. Тенге там качкаш веляла, ече шокшым қойды. Ете туризм шол тесіндет көр шо кеш праздникеше жылачу көк пише ажу кагыл жымшындет каравет жымшындет жаркойымшындет әңге шарякшындет мына волошкам шуна волошкам готовый теля шокшы качкышым хынавля томыкы лыктын велшінде эчетеңгел камакашты мал бит э, шын прайшын зашли кишке кижишсынык ани камыка вэлвел кесе камыка вэлвел камыка вэлвел маналтиш шекел гултат пакырак шекш инжелек молу кидиште даже малыш Idealist Tol bandı Kerin ki nani Yazona Все, все. коршок панды. Ане. Тебе же самый настоящий коршок панды. Коршок пан, коршок же, эче разные изи коршоклан, кого коршоклан, разный размеры улы. Ты же вот самый средний. Кого семьялен же, тебе ты хинкелиш. Кошок банды молчит манкыш. Пане, тебеш. Көте тәтлет лачукат, ямакышты велагыл, ылы мәштә тенгели әлтен. Шинет. Менәт, менәт, ик кокәнәк шупуйна молын. Әрәкә юшы бләйтчі молы толытат. Кошок банды. Коршо пандадон вәрештін, ыдырал гулташат. Ак понимает бет, кыдыжы. Вот и хине. шықшылектен кеш. Теветистеже олын молнам, техин камака вонгыш, кезече э, мамштешне. Тош тол шолы мыдарен лыкты толын тишке. Шында толын чайниким. Чайник со шокшылын. Пӧртят шокшы, чайникят шокшы. Вот, шолтен ашалгы дел. Тиде вара камакам питермеке заслонка маналтеш. Камака питерме. Тидин бара тенгелен чучешин дине. Вот тенем тиле. Ане уже кынан камака пу йылен пӹтӓ, тыл шолым кок покашкыште шуйна да, вара цилӓ шӹндешненӓ, тидӹр чучышненӓ. Мӹнгеш чучышненӓ вара тӧвеш вьюшкамат чучынӓ, селмӓжӹмӓт чучышненӓ, вара вады якте качкыш тенгелӓн шӹнзӓ. Теве изи кравет, тидӹ ылеш. Цӹвӹн, цӹвӹ гӹцӹн ӹштӹмӹ. Цӹвӹ пай гӹцӹн, тидӹм нӓлӹн дӓ лапкашты, не? Тидӹм нӓлӹнӓм лапкашты, тенгечӹ. Алдан жаланжы. Теве когон луан, лачукат. Угу. Алдан жалына көріштіж мауылы. Сашан жалына. Зерек біледі Тереш, баян. жым пайжымын. Баян. Яжо, яжо. Уда ұғыл. Начинка жуки ганюк те чыды, ну пошонан. Пошонан пиштем, ани. Пошонан пиштем. Шараша мау. Ани. Пошонан шараш. Мм. Каравицинежен де, вады якте. Тетевлеп долмеш, марат долмешке, шынзыктене. Кümеш ани, кокцяшеш уже полни яжу лиеш. Тол школ гыцынжы как раз толыт. Ну, мемнен улуца семенже, иктен иктен анапукшы, вадеш. Кű завод гыцын, кű школ гыцын, окне вӹцӓшӹнмӹ качкашын зенӓш кежӹ. Ик вӓреш погыненӓ, кӹзӹтӓт мемнӓн техеньӹ улуца шкетен качкаш агыл. Колон колтаун келесіне тәліне тегін йоқ, мәнім анзы кылат әне тейті хэн качкутыну, аншты дәлеш кесе шол тейін ашты дәлеш. Әне марамат морал тей дәлеш вискәнек янделеді. Ямдалина лиеш, конечно. Сыграл да вели, мя толна. Кәсі града, метолна. Мя сыгрална. Угу свяшнемеш. Вадеш ужиналеш кравецем, мәжі вачена нашалғалеш, мәлна колталеш, колтедалеш фотографим. Тенге, Фотографим, яра, шнелеш, яра. Видео мачаш